نیگز امروز قراره بریم هفت از رازها و استرک های پشم ریزون جی تی سناندریاس رو با بزرگوار بررسی کنیم تا کف و خون بالا بیاریم و البته از چیز شعرهای بزرگوار استفاده کنیم و کلی بخندیم هیچ غلطی نتونست بکنه هیچ کس من گردن کلفت اینجام بس تا آخر این ویدیو همراه محمد و بزرگوار باشیم خوب <laughs> رئیس اومده چی چی آورده یه اسلحه که به سمت شما نشونه رفته همین ابتدای کار اینجا خیلی ساکته باید اعلام حضور کنم من اینجا رئیسم یا رئیس <laughs> بله همه خواهی کردن چی؟ تو چرا خواهی نکردی؟ آه چون تو خواهی نداری <laughs> ولی باید فرار کنی اوره سلام بچه مالا رئیستون اومد میخوای سورا با خانواده کار میکنی بیاین بیاین بریم یه دور بزنیم با هم خوب فکت اول خیلی خوب رفقا اول استک اونجاست جایی که آخر بازی سروان تمپنی رو به چخ میدیم اینجا رو نگاه کنید چی؟ چی؟ <laughs> دیدید؟ اونجا شکست آره اونجا به چخ رفت این استرگ اول بود که از همینجا از گروه استریت شروع میکنیم و میگیم ما اینجا رئیسیم نه ما نه فقط من من من تو رئیس نیستی فقط من رئیسم خفه شو بزرگوار من تو را آوردم اینجا به حال من فقط رئیسم بدیم استرگ بعدی خب، کارای کیو بکنم استرگ دوم اینجاست ببینید سلام جناب سلمان برکا کمک لازم داریم خفه شو ببینید اونجا یه نفر رو گرفتن دارن کتک میزنن چی؟ خب چون ما وارد اینجا شدیم این بدبخت رو گرفته بودن داشتن کتک میزدن چرا داشتید میزدینش؟ ببین پوفیوز برو گم شو از اینجا اومدم تو رو نجات بدم احمق ای داشت چی؟ داشت چی میگفتی؟ ببینش کار داری میکنی به خاطر چهار تا استرک داری منو به کشتن میدی شور ناموسا بیا اینجا همتون اینجا میکشم اداره پلیس رئیس به چخ داد جی جی جی من اینجا رئیسم <laughs> استرک بعدی خوب یکی از استرک های دیگه بازی همینجاست ببینید اینجا چقدر توفنگ هست اینا هاش ببینید یکی از سیبلای بازی شبیه سیجه چرا؟ ای بابا سیب شبیه سیجه آقا ببخشید او چرا شبیه سی جیه باید رو متوقف کنم اگه کمک خواستم بهت میگم باش کمکی چی میخوای؟ یه شاتگان بده به من از اینا آره چی 800 دلار 20 میلیون پولشه نمیخوام آقا نمیخوام اونو همه چی تحت تاثیر قرار میدن چرا گرون میفروشی عوضیه به درد نخور گروم فروش من از تعذیرات اومدم بمیر دیجی <laughs> چرا از تو به عنوان سیل استفاده کردن بوم <laughs> چی دیگه خوب در بیا بیرون بریم یه استرگ دیگه سیجه بدبخت رو به عنوان سیبل استفاده کردن دیدید تو اصلا خونه من رئیسم هیچ غلطی نتونست بکنه هیچ کس من گردن کلافت اینجام اه لامورگینی سلام سلام سلام بسه بسه بسه سلام اما من لامورگینی خیلی دوست دارم خب پس میخوام سوارشم برم بچه ها دیگر رو پیدا کنیم خودتان له میکنم خداحافظ خب، برای این یکی استرگ اومدیم تو محل خودمون با بچه محلامون خوب به دستاشون دقت کنید نگاه کنید خوب دقت کنید دیدید دستشو <laughs> یه بار دیگه ببینید آها دیدید اون علامت گروه سریته <laughs> بعد هر گنگی واسه خودش یه علامت خاصی داره اینا اینجوری میکنه بالا سام یه جور دیگه خوب دیگه برید توی کارتون سری <laughs> خودم سوختم یا بلفز ای وای بگاه رفتم خب، بریم که بعدی سلام خانوم سلام سلام سلام سلام همگی سلام بزرگوار سلام اینا پولای حاصل از جیندوازیه اینا باید مال من بشه <laughs> نگاه کنید تن خدا اومدن یه نفر رو نجات بزن زدن یکی دیگر رو کشتن اینا دیگه به دردت نمیخوره آره به دردت نمیخوره خوب خب یکی از های دیگه بازی رو ببینید من اینجا رئیسم نه این, این نبود ببخشید اوناهاش لوگوی راکستر روی ستاره ها به جای دوب اکبره که برداشت مردی که راکستر برداشت دوب اکبر رو به اسم خودش ثبت کرده آشکال بریم تو پشت بوم تاعت شهر بهتون نشون بدم بابا تاعت شهر نیست اونجا بابا محمد ولمون کن خب دوستان خوب دقت کنید ببینید R اونم استار ستارشه میبینید <laughs> ما یه استرگه دیگه آقا اینو دقت کنید با snipe به سمت ماه شلیک میکنیم اینجا رو <laughs> ماه گنده تر شد <laughs> گنده تر گنده تر بد نیست اینو دوست دارم یه بار دیگه چی رفت تا ته که ای بابا بله دوستان که تو ویدیو یوتیوب نشون میدن دروغ نیست پس ماهو گنده کردیم تو کره ماه چی؟ تو کره ماه هم من رئیسم چون تونستم بکشمش نزدیک حالا برو نزدیکتر حالا برو دور ای بازم که نزدیک شد چقدر گونده شد ماه از اون جایی که تو ماه هم من رئیسم الان ماهو میذارم سر جاش برو سر جات آفرین او دوستان به این که بعدی خوب دقت کنید برابر کاریابی دیگه اگه زیاد غذا بخوریم بالا میاریم اینجا رو نگاه کنید یه غذا ارزون بخوریم دیگه ده دولار چی چقدر میشه ده سی ست هزار دلار واسه یه خلال سیب زمینی فقط ده نگاه کن چی چی چی یا بلفز بابا حالم حالم به هم خودی چه غذایی دادی به من ها؟ تو تو یه آشغالی حالا آوردم چه غذای مسمی بود به من دادی رئیس غذا خوری منم ساعت پنج صبح اومدم اینجا سحری بخورم فردا روزه بگیرم آره خورشید در اومده که ای بابا از آن گفته من به افق ایران رفتم ای توف توش من به عنوان رئیس میگم که استریک های این بازی البته تو شهر لوسانتوس یا لوسانجلس تموم شد و باید بگم که من اینجا رئیسم تو آسمونا من رسیم ای چی؟ من بد من بد آه. اسم تو اونجاست کو اینها یه استرگی دیگه خودم کشفش کردم ممس ای ممس چیه بابا؟ ماماز یعنی برای مادرها نه اسم توه کی داره منو میزنه؟ من تا بالا احمق دارم که رو به صورت ای یه تفنگ دارم که همه رو به چخ میده <laughs> ایس بازی تمومه خدافز بچه ها